Et au revoir à tous les amis, aujourd'hui, un nouveau live. si vous voulez une suite pratique, c'est on fait des roues. going Ödevi. Hop ah, là, trouve là des will gerade ewig. Ha!

I'm going to Mario, au là. I enough Here we go Ça se perd, hein On sait jamais, hein, c'est une grande hein. Les créateurs, ils sont, durs! Então tá. de Smash Bros. Brawl, enfin, de Mario Land, je crois. Oui, bon, <laughs> c'est On mourra pas comme ça.

uau, uau. Oh putain Ok. Attends, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, Sûrement avec hein, Pourquoi y a un oh non, non, je viens comprendre. Jeter le saut dans, dans sa gueule. Ok, dopo ne ho un po'. pas une ce secrète là-haut. Il y en a une. Je t'envoie. Oui, je t'envoie une. T'as là hein. je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. ouais, ouais, c'est Bon, là, ça Alors, bien. Alors, cette façon qu'on <laughs> la façon que je viens d'y aller, euh, ça c'était un peu bizarre quand même. <laughs> Non, on sur les pixels. Les pixels euh, plus joyeux au moins la fin du live, je pense que oui.